रमते रौद्रौताराया सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रवताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताया स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रवताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रौताराय सर्वशत् शत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रवताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रौताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रौताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताया स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रवताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रौताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रवताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रवताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रवताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रौताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रौताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमो हनुमते रौद्रवताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रौताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताया स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रौताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रौताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रौताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते मते रौद्रौताराया सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रौताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताया स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रवताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः ॐ नमो हनुमते रौद्रौताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा ॐ हनुमते नमः